开饭，老铁们啊，今儿这谁讲话呢？有点晚了，炖鱼了。看老铁们啊，鱼大鱼好吃啊，蘸点鱼汤，小野芹菜啊。 哎呦！哎呦，这咋整？呢？得了，拿手来吧，看哥姐们，大鱼头啊！你看看，嗯，蘸点鱼汤。